絶対防御だ、うん、これでよしなでし真空蹴りつけてやる れでよしもう大丈夫ね特製ッうんまだだ絶対防御だうんこれでよしはっ蹴りつけてやる まだだうんうんうん暗いさばそうそう暗いはっ絶対防御だ れでよしはっなでしこ流硬派烈風剣なでしこ流真空はぎ暗い暗い行くぞ木星 とん召喚剣の術うんバトンハイセクションまだだ表レンゲまだだひがみの舞くそうんなでしこ流硬派烈風剣

なでしこ流真空なでしこ硬派烈風剣まだだ絶対防御だ、うん、砂漠早々

絶対防御だ、うん、遅いなしこ流真空エンド矢切くらえまだだうん、ジョン上眼剣の術なしこ流硬派熱風剣 遠ンアグスチくらえ終わったはんんくそーんまだだまだだ遅い遅い